Allo, allo, chu mi parolas cur la camentubisto? Cio? Mi ne povas aodi. Terrura signalo, cion vi diris? Chu vi estas la camentubisto? Camelisto, yes, vi estas camelisto. Cion vi voras? Ah, mi voras che vi furrigu mian camentuboima. Vi voras cion? mi purigu la pupoin de miai cameloi? La tuboin de miai cameloi? Yes, ciù mi povos fari? No, mi, mi purigas cutime nur la propra in cameloi, sed mi supposas che mi povos fari esceton. Ciù vi estas plene qualificta, camen tu misto? disonacion nu infectita cameristo mi certe ne estas kia insulto oh ne ne mi mi volas nur ci da ra da, da jaro vi laboras kiel ne estas via afero kiom da haro ni havas do certa Tu vi estas ja certa certa tio eh, sperta oh ne gravas Ĉu vi povas veni por ilin purigi aŭ ne? Nu, nu, mi supposas, kiom da kameloj? Du camenoi ni havas. Unu en la manĝo chambro, kaj <laughs> en la salono. La salono? Yes. En la domo? Nu, yes. Kie kutime troveblas kameloj? Hej, ĉu vi estas certa, ke vi estas specialisto? Sperta? Mi? Oni taxas min la plej stara specialisto pri kameloj en tuta Omana deserto. Jo, ĉu Omanon vi diris? Sel mi loggias en Obano en Skotlando. Skotlando? Do, ĉu vi ne povas trovi specialiston pli apudan? Momento, mi Mi credas che vi misterifonis. Ah, yes. Cia, chainas al mi che vi mistificas. Neniam mi audis pre camelo en Scotlando. <laughs>